¿Dónde está La biblioteca. Me llamo t la araña discoteca. Discoteca, muñeca, la biblioteca. Es un bigote grande, pero manteca. Manteca, bigote, gigante, pequeño. Cabeza es nieve, cerveza es bueno. Buenos días, me gustan papas frías. Bigote de la cabra, es Camarón Días, Yeah, boy, boy. Yeah. What? It's 2009. Word.